შრომის კოდექსში შესული ცვლილებების მიუხედავად სამწუხაროდ არ გამოსწორებულა დასაქმებულების მდგომარეობა საქართველოს კინიგზაში მათ კვლავ უწევთ ზეგანაკვეთური შრომა თვეში დაახლოებით 200 საათის მუშაობა ზაფხულში მათი მდგომარეობა არის გაუსაძლისი ელმაულებზე ტემპერატურა არის აღწევს 40-45 გრადუსს ამის შესახებ ძალიან აქტიურად ძალიან ხშირად აყენებს კინიგზელები მოთხოვნებს თუმცა სამწუხაროდ ეს მოთხოვნები არ სრულდება Thank you. ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოს კინეგზაზე განხორციელდა სამი გაფიცვა აღნიშნულ პრობლემებთან დაკავშირებით, თუმცა სწორედ იმის გამო, რომ საქართველოში არ არსებობს შრომის კოდექსი, შრომის ინსპექცია, გაფიცვების შედეგად ვერ წდება ეს პრობლემები, ეწერება შეთანხმებას ხელი, თუმცა რა თქმა უნდა, მისი აღსრულება ხდება ძალიან რთულად და ძალიან ძიმედ. Thank you. განსაკუთრებით მძიმეა ზვარეში რკინიგზის ობიექტზე დასაქმებული მუშების მდგომარეობა. მათ არა აქვთ სპეცტანსაცმელი, მიუხედავად მათი არაერთგზის დაყენებული მოთხოვნებისა, ეს მოთხოვნა მათ არ შეუსრულდათ. მათ უწევთ გვირაბში მუშაობა, აფეთქებების პროცესში, ხშირია დაშავების გარდაცვალების ფაქტები, რაზედაც სახელმწიფო არანაირ რეაგირებას არ აკეთებს. მათ უწევთ ისეთ პირობებში მუშაობა, სადაც ელექტროსადენები არის სრულიად შიშონ მდგომარეობაში, ჰიგიენური მდგომარეობა ცხოვრება იქ არის კატასტროფული ადგილზე ცხოვრობენ მუშები სადაც არ არის არც გათბობის არც გაგრილების სისტემა დამონტაჟებული და ეს პირობები სულად გაუსაძნელია და ასეთ პირობებში ზოგადად დასაქმებულები არ უნდა მუშაობდნენ რაზედაც პასუხისგებელი რა თქმა უნდა სახელმწიფოა Thank you. საჭირო აუცილებლად შრომის ინსპექცია, საჭიროა დაუყოვნებლივ შექმნას სახელმწიფომ ეს ინსტიტუტი, რათა მოახდინოს რევიზირება ადგილზე დასაქმებული მუშების მდგომარეობის და ერთგვარი პრევენცია გატარდეს იმისა, რომ არ მოხდეს და შემცირდეს ის საგანგაშო სტატისტიკა, რაც საქართველოს კინიგზაში და ზოგადად საქართველოსია ამ კუთხით. Thank you.